por ejemplo, en biología ahora estamos dando unos problemas de genética y nos manda los problemas a través de internet. Entonces nosotros a la hora de hacerlo tenemos que buscar el ordenador los problemas y hacerlo desde el ordenador, en internet. Y para ciertos trabajos y cosas que, nos manda pues sí lo utilizamos, pero mientras que estamos estudiando no utilizamos para otra cosa el ordenador. <laughs> es que no sé. Por, no sé. Porque es que en verdad para hacer las tareas y para estudiar, como estudiamos nosotros y no y hacen que estudiemos nuestros profesores, no necesitamos para nada el ordenador, a no ser que sea para buscar información, obviamente para lo que ha dicho Coral, lo de los problemas, que de vez en cuando nos pueden mandar alguna cosa por internet, pero ya está, si no, Es que no lo necesitamos, entonces mm. yo el ordenador...